你讲就得啦，我可以剪嘅前边。 Selamat petang. Pagi 啦， Sorry, sorry. Cut 咗，cut 咗。唔使唔使，继续继续， cut <laughs> 咗，<laughs> cut 咗。你继续就得㗎啦，我可以剪嘅。我唔会 cut 咗，cut。 Ikan cukup banyak ah, tengok chow praya dia. Oh. Uyuh 头。哦，死嘅得。Oh. Wah ikan Banyak betul thấy là tính người cháu nó lại có 嗰啲怪唔够講攞硫磺沈喺嗰度冇蛇啊！要睇住，睇個蛇瞓喺嗰度。真嘢係攞醋咧，要淋到佢就系咯。你話你咁樣倒落去搏佢會换泥。哦，攞醋嚟辣嗰個蛇。人都走啦，冇話蛇又拉到依度。衰咗，好似拉到石頭 <laughs> Tam mù Khi xong này, khi xong này Ok. Nah, hmm, dia tak larat dah. Besar xa xa nhá larat dah. Ini ada berapa kilo? Oh. Alai. Đi thằng A Sánh rồi, đều tiêu Đều tiêu A Sánh rồi <laughs> Mali Ôi. dulu. Ôi, <laughs> ôi. Wow, strike lagi. Gila ni. Ah, you mau live pun boleh. Ini asing, S E N G. Kalau you mau lah. Oh, 唔知你啊。就影咁样。我唔知你啊，我可以 cut 噶嘛？冇冇冇。我帮你 cut，我帮你 cut。Jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Yo, cuk Alright guys, so kita baliklah. Sekarang sudah pukul 2 lah. Okay, so ini asing ah dengan Peter ah dia tak cukup pancing lagi. <laughs> dia nak pancing udang pula. So dua dua orang ah pancing udang. Tiga jam kita tengok ah dia pancing hasil dia macam mana. Satu kolam tiga orang saja. Ada pancing satu, dan mereka belakang ni semua ikan ikan ikan kita sudah pancing ikan tadi so hari ini punya kita pancing semua yang ada di sini ikan kita pancing udang pun kita pancing Baik kita tengok ah wan dai ji ah udang pertama ah. ini kita dapatnya hmm. hujan lebat ah Tak kenal lah Hujan hujan Hujan lebat Wah Basta magiging umbrella para. Jackpot! Jackpot, oh! sáu đô công đi thôi seribu kali sayang Boleh ikat ekor dia Dia macam cowboy lah bang Aduh Tadi sekali lagi Tadi sekali lagi Penat kan okay. Penat 2 hours later Okay guys So cukup masa ah. Ini siapa punya? Asing. ha, ini asing punya asing. Berapa ekor ah? Tadi sudah bocor ah tu jaring sudah lari sikit. Nanti kena claim balik. Ha, ini jackpot. <laughs> jackpot. <laughs> Ini, ini paling besar satu kolam. Uh, wah, ini banyak sikit ah. Ha, ini Peter punya. Mantap. Wah, mantap. Okeylah, so ikan dah pancing, udang pun dah pancing. Sekarang kita nak tunggu lah, nak balik lah. Diyan, napakasin mo lang. Diyan. Oo, nakasarap. Hindi.